රාගම ඔන්න අදත් සුපුරුදු විදියටම බලගින ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ මේ රස විඳින ෂෝ එකට. අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ අයිඩියා අක්කේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් ඉදිරිපත් කරන ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එකට. අපි කලින් දැනුම් දීපු විදියටම ඔන්න රාගමට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. රාගම ඉන්න සෙට් එක එන්ජෝයි කරන විදිිය ඊට පස්සේ මොනාද ඇවිල තින පුඩ් ස්ටෝල් කන්න තියෙන කෑම මොනාද එක විදිිය වෙනස් කෑම මොනාද ඉන්න කට්ටයෙන් අහලම දැනගව මගත රාගම මේ වගේ දැමත පුඩ් පසිවල්ල එකක් ඕගනසක පලවෙනි පාර අලුත් අලුත් කෑම ජාති ගොඩක් තියෙනවා ඒ වගේම YouTube එකේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ලා ගොඩ දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා විනි production food badass travel with wife පුචි පුචි මැජික් කොම්පස් ඒ වගේම මමත් හරි පට සද්දයක් තියෙන කට්ටිය හොඳට එන්ජොයි කරනවා වගේ කියලා තමයි පේන්නේ තාම මම මෙතෙන් ආව විතරයි අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු කොහමද සිටුේෂන් එක කියලා love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find नहीं मादी नहीं කෑම රස බලාගෙන බලා එනකොට අකින්රා එකේ අයිස්ක්‍රීම් ස්ටෝල් එක අපිට හම්බුණා. මොකද්ද මේ අකින්රා කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක? මොකද්ද අනිත් තැන් වලට වඩා තියෙන මෙතන විශේෂත්වය කියලා අපි ස්ටෝල් එකේ මිස්ටර් චන්ද්‍රගෙන් අහලා දැනගමු. මොකද්ද මේ අයිස්ක්‍රීම් බ්‍රෑන්ඩ් එක කොහොමද අනිත් තැන් වලට වඩා මේක වෙනස් වෙන්නේ? ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන විස්තර කිහිපයක්. හරි. නයිස් මිස් ජමා ඇත්තට මම ඔයා ගැන අහලා තිබ්බට දැකලා තිබ්බට අද තමයි හරියටම ඔයා හරියටම හම්බුනේ. ගොඩ සන්තෝෂයි. මම නම් ඇත්තටම කිව්වොත් මම බොරු කියන්න ඕනේ. ඇත්තම කිව්වොත් මම අකින්රා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක දැක්කේ අද. මොකද්ද මේ අකින්රා බ්‍රෑන්ඩ් එක කොහොමද හැදෙන්නේ මේ දේවල්? ඇත්තටම ඒක පුදුමයන් නෙමෙවා අද දැක්කයිකොට තාම අපි මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක පටන් අරගෙන අවුරුදු දෙකක් පමණ වෙන්නේ. ඇත්තටම මේක ආරම්භ කිරීමට හේතු වුණේ කොවිඩ් තමයි. ඒක වෙස්වලාගෙන ආපු ආශිර්වාදයක් හැටියට අපි සලකනවා. මොකද ඒ කාලේ අපි ගෙදර නිකන් ඉන්නකොට මට මගේ බිරිඳට ඇතිවෙච්ච ගේමක් තමයි අපි මොන හරි කරන්න ඕනේ කියලා. සමාජයට යහපත් දෙයක් කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි අපේ කන්සෙප්ට් එක වෙලා තිබුණේ. ඒක නිසා අපි හිතුවා අන්කොමන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. ඒක තමයි අයිස්ක්‍රීම් වලට අපි මුලින්ම අපේ මේකේ ඇත්තටම අයිටම් කීපයක් තියෙනවා. නමුත් අපේ ප්‍රධාන එක අපි අයිස්ක්‍රීම් වලින් තමයි පටන් ගත්තේ. එතකොට මේකේ විශේෂත්වය මුලින්ම අපි අකින්දා කියන නම ගත්ත දෙම අකින්දා කියන සිංහල නමක් මේක. සුද්ධ සිංහල නමක්. අකින් කියන්නේ සිංහලෙන් මික්ස කියන එක රා කියන්න ඉර කියන එක තකට හිරුගේ ශක්තිය සමඟ මිස්ත්‍ර වූ කියන අවුරුද තමයි මේ අකින්රා කියන බ්‍රෑන්් නේම එක තේරෙන තකට මේකේ මාකට්ටකේ තියෙන කම්පිටිටව් ප්‍රඩක්ස් එක්ක ලොකු වෙනසක් තියෙන එකක් තමයි මේක හෝමේ ඩයිස්ක්‍රීම් එකක් හෝමේ ඩයිස්ට්‍රීම් මාකටේ ගොඩක් අඩුයි නමුත් ජයින්ස්ල ගොඩක් ඉන්නවා අපිට ඒගොලනක තරගයක් නමුත් අපි අපේ ගමන හිමීට යන්න ලොකෝට යන්න ගමනක් නෙමේ බෝම හිමීට පොඩියට යන ගමන එතකොට අනිත් විශේෂත්වය මේක අපි මේ වෙනකොට පලේවස් අසුවක් විතර අපි හදල තියෙන ලෙවස් අසුවක් ලංකාව අපි තමයි එකන ගොඩක් ලොකු ගානක් ලොකු ගානක් දැනට අපි මේ අවුලට් එක හැටක් තියෙන ලේවස් හැට අපි හැමදන ඕව සික්ට පලේවස් කියලා ඒ කන්සෙප් එක තමයි නමුත් අපිට පලේවස් හැටක් තියෙන අසුවක් තියෙනවා ඒකම අප අපේ අවුට්ලට්කට අවත්තයම වැරයිටස් සීකට වඩා තියෙන අයිස්ක්‍රීම් වැරයිටස් තකොට අපි අනිත් විශේෂත්ය තම අපි ආටිවිශල් පලේබස් කලස් කිසිම දෙයක් ඇඩ් කරන්නේ නෑ කිසිම දෙයක් නෑ කිසිම දෙයක් නෑ නැචුරල් ඉංග්‍රඩියන්ස් නැචුරල් ටස් ෆ්‍රෙස්් ක්‍රීම් ප්‍රෙස්් මිල් කලින් තම අපි අයිස්ම නිෂ්පාදනය කරන්න එතකොට මාකට් එක තියෙන අනිත් ඒවත් එක්ක බලනකොට පොඩි වෙනසක් තියෙනවා අපේ අයිස්ක්‍රීම්. ඔව්. ඒතර මේක 100%ක් ලංකාවේම නිෂ්පාදනය. ලංකාවේ නිෂ්පාදනය. නැත්නම් දේශීය දේවල් වලින් තමයි අපි පිටරටින් ගෙන්නන කීපයක් තියෙනවා. නට්ස් වර්ග, බෙරිස් වර්ග ඒවා තියෙනවා. නමුත් 90% ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදන වලින් තමයි අපි මේ අයිස්වෙන්ම නිසා එතකොට දැන් ෆුඩ් පෙචුලකට ආපු කට්ටිය විතරක් නෙමෙයි මේකට ආපු නැති කට්ටියත් මේ වීඩියෝස් බලනවා එතකොට දැන් අපිට ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් වල විතරද මේ අකින් රයිස් ස්ට්‍රීම් එක කන්න පුළුවන් නැත්නම් තව තැන් තියෙනවද ස්ට්‍රීම් එක කන්න රසකට ගන්න අපි දැන් මං කවුරුත් දෙකකට ඉස්සලා පටන් ගත්තේ මේ වෙනකොට අපි අවුට්ලට් හත අටක් ලංකාව පුරා තියෙනවා කොහේ කොහෙද තියෙන්නේ තියෙනවා අපේ දික්වැල්ල ඔව් ඊට පස්සේ නාරාහෙන් පිටිය එක මේ දවස්වල ඔපරේෂනල් ඉෂුවක් වෙන නවත්තලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මීගම මාර්ස්ලා විද්‍යාලේ තියෙනවා මේගමෙත් තියෙනවා ෆෝරුම් තියෙනවා ඊට පස්සේ වෙන්නප්පුව බැටික්ලෝ ඔව් රත්නපුර ඒ වගේ තැන්වල අපි අවුට්ලට් තියෙනවා ඊට පස්සේ තව ඉස්සරහට තව කීපයක් අපි ෆ්‍රැන්චයිස් අවුට්ලට් පටන් ගන්න ප්ලෑන් කරගෙන යනවා එතකොට අපේ අයිස්ක්‍රීම් එක උඩක් වෙලාට තියෙන්නේ අපේ ඕන් අවුට්ලට් එක එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රැන්චයිස් අවුට්ලට් එක විතරයි එහෙම නැත්නම් අපි විශේෂ අවස්ථාවලට ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් විතරනේ මේ ලංකාවේ තියෙන ඕන ඉවෙන්ට් එකට අපි යන බීච් පාටිස් ඊට පස්සේ ඔය අවුරුදු උත්සව ඒ වගේ මොනහට විශේෂ කම්පනිස්වල විශේෂ අවස්ථා කිව්වොත් අපි යනවා. ආ මයි බලාපොරොත්තු අපි යනවා. මේ වෙනකොට අපි ලංකාව පුරාම එක අවස්ථාවලට අපි අපේ නිෂ්පාදන අරගෙන කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ විශ්වදනගන්න වෙබ්සයිට් එකක් page එකක් තියෙනවා. www.akindra.icestream.com තමයි www.akimraicestream.lk.com දෙකම තියෙනවා. www.akimraicestream.com එකක් තියෙනවා .lk එකක් තියෙනවා. දෙකක් තියෙනවා. එතකොට පේස්බුක් පේජ් ෆේස්බුක් පේජ කියන්නේ අකින්ඩා යිස්ක්‍රීම් කියලා ඉන්ස්ටග්‍රෑම් එන්න අකින් රයිස්ක්‍රීම් ලිින්ටින් ඩැන්නෙත් අකින් රයිස්ක්‍රීම් ට ටික්ටොක් තියෙන අකින් රයිස්ක්‍රීම් අරිතකොට ඉවෙන්ස් වලට ඕන්නන් ඒවගේ දෙවලට තුවාලගේ ඕන සේවාව සපය ගන්න පුල ති එතකොට මේක බලගින් ඔයාලට අකින්රා අයිස්ක්‍රීම ස්ටෝල් එකක් එමනත අකින්රවල සොවිස්සයක් ඕන්න ඒ පේජ් හර කඩක් කරගන්න පුලම ලවනේ වාරය අනිත අපි කැමති ඒ වගේ තැන්වලට ගිහිල්ලා අපේ ප්‍රඩක්ට එක ඩිවලප් කරන වගේම ලංකාවේ අයිස්ට්‍රීම් ලෝලින්ට ජීවිතයේ රස විඳපු නැති අයිස්ට්‍රීම් වර්ග හඳුන්වා දෙන්න ඒගොලන්ට එක්ස්පිරියන්ස් කරන අවස්ථාව. ඉතින් මටත් දෙන්නකෝ පොඩ්ඩක්. ඔය මම රස මගේ ආපරාවේ කොච්චි අයිස්ට්‍රීම් එකද කියලා. ඔව් මට මෙහෙමයි මට කොච්ච ස්ක්‍රීම් කාල බලන්න පොඩ වෙනස් ක්ස්පිරන්සියක් කම්බේ කලකිව අපේ පුඩ් බෑඩෑස් එකේ බාන ඇතට බානට මං ඇතරම ගරු කරන මනුසේ අකින් රකින බ්‍රෑන්් එක මුලින්ම ශ්‍රී ලංකන් මාකට් එකට අඳුන්නල දෙන්න බානතම ඒකන් අපිට ලොකු ගරුත්තයක් යාගෙන ඒ වගේ මෙයා මේ ගොඩක් අවස්සාවද අපිට අවස්සාාවල් කොයලා ඔපචනිටස් හොයලා දෙන හැමදිස්සේ මයාතන් ගන්න මෙතන්ට යන්න මම්ම ගොලට කිව්වා ඒක්කම මේ හැම තැනම මගේ බ්‍රෑන්් එක විශේෂෙන් කොච්චි අයිස්ක්‍රීම එක ය බොහොම ආසයියකට මොකද අපි තමයි ලංකායි ප්‍රථම වතාවට කොච්චි කියලා අයිස්ක්‍රීම එකක් මොකද පාටවත් හිතන්නවත් බෑ කොච්චිවලින් අයිස්ක්‍රීම් කෙනක ඒක හිතන්නවත් හිතන්නවත් හිත හිතෙන්න මගේ වයි බයික් තම ඕක හිතලා හිතලා බොහොම මම ඇත්මතරම අනි විශේෂත්ය මේ හැම අයිස්ක්‍රමයක් මහදන මගේ වයි එතකොට ෆ්ලේවර්ස් එයා නිතරම අත්දා බලන අලුත් ඒවා දැන් ඉස්සරහට තව ගොඩක් ඉස්සරහට අපි එනවා මොකද ඒවා අපි කියන්න අකමැති අපි කිව්වම සමහර කට්ටිය ඒවා කොපි කරනවා අපි මේ මාස ගණන් ඒවා ප්ලෑන් කරලා කරනකොට අපිට දැන් හම් වෙලා තියෙන අපි නිකන් හිතවත්තමට කියන මේක කරනවා කියලා එන්න එදාට පස්සේ එන්නේ ඒක දාලා නිතර ඒක කොපි කරන්න පුළුවන් මේ ස්වභාවයෙන්ම කොපි කරන්න පුළුවන් හැබැයි සම කරන්න බෑ සම කරන්න අනිවාර්යයෙන් හරි ඉතින් මේ අපි අයිස්ක්‍රීම් එක කනගාම්ම කතා කරමු කොහොමද කියලා කොච්චි අයිස්ක්‍රීම් එකක්ද දෙන්නේ ආ හරි ඒක මාර වෙන තවඩියක් කලක තව වෙන සද්ද ඒකන කාලම මේක හිතුනේ මගේ වයිප්ත මක සෑන කාලයක් හිතල හිතල කරපු වැඩක් ඕකනද අයිස්ප්‍රීම්යකට කවුතු කොච්චි දාන්නේ දන්නේ මාර අමුතු ස්පිරස ගන්නේ මේ වගේ තව රස කියත්වෙනවාට අපේ දැනට අසුවක් තියෙන දැ නමුත් අපි කියන්න ඕ සික්ි පේවස් කියලා අසුවක් තියෙනවා සාමාන්‍ය හැටක් අනිවාරෙන් තිය ඉති මේ වගේ එක එක විදිේ හරි අමුතු අදැකින් අසුවකට ආසන්න සංඛ්‍යාවත් තියෙනවා මේ දේවල් වාට විඳගන්න පුළුවන් අකින්රා ආයතනය සම්බන්ධ කරගන්න එමට අකින්ර ඉන්න තැන්ගලට ඔයාලට යන්න වෙන මේ රසම රස නෑන ල ස්ටෝල් තියනවා මිද මේ අපිට මේ ලීඩරේ දෙකතුනත් පමම ගන්න තින 500න් ලීට ඕන වෙලා මේක මේ ඇවිල්ලා විින් ඕනක් අදැකීමක් කියල ම හිතන් මොකද මේ අමුතු මක්ස්පිරන්ස එක අප රදේශනසට හොඳ අමුතු එක්ස්පිරන්ස එකක් දෙන්නර එම හිතන්න හිතන කෙනෙකුට මේ හරි වටන වටින ප්‍රඩක්් එක ඉතින් බලගන්න වලටම ආරධන කරනවා අකින්ර පොඩක් මිලදී ගන්න වට ළඟම කොහෙද කියලා බලන්න ඉන්න වෙබ්සයිට වලට යන්න පුළුවන් ගිල්ලා ඔයාගේ ළඟම ලොකේෂන් එක හොයාගෙන එතෙන්ට ගිහිල්ලා මේ රසම රස අමුතු විදි එක්ස්පිරියන්ස එක විඳල බලන්න මෙමගේ ජීවිතය බලනි පාරම මම මේ කොච්චි දාපු අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන. ඔයාලත් ඕන නම් කාලා බලන්න පුළුවන් අකිරකට ගිහිල්ලා. කොහෙද කොහෙන්ද ආවේ? රාගමේ පල්ලේ. රාගම? දැන් ඇවිල්ලා ගොඩක් වෙලා ආවේ නැත්තම්? පැයක්. පැයක් විතර. බර්ගමන් තමනා කෑවේ? බර්ගමන් දෙකක් තමයි දැනට කෑවේ. බර්ගමන් දෙකක්. ඒ කියන්නේ තව එන්ජොයි කරන්න එහෙමමයි. කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක? අවුලක් නෑ. දැන් ඔයාලා රාගම මේ මෙහෙම සාමාන්‍ය ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් අරේන්ජ් වෙනවද? දන්නේ දෙන්නම් මේකේ ෆුටේජ් වල තිබිලා නැහැ. සංගීතයක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. කානිවල් එක. කානිවල් අර ඒ වගේ ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එක දැන් මේ පාර හෙට මියුසිකල් ෂෝ එකකුත් තියෙනවානේ. ෆ්ලෑෂ්බැක් ලයිනෝ වෙනම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි රාගමින්න සෙට් එකට. එහෙනම් එන්ජොයි කරපුවා. හරි. පොඩේ කම් ඉතින් කොහොමද? හොඳින් ඉන්න හොඳින් ඉන්න. ඔයා ඔයාලා දැන් මේ රට වටේටම දුවන අපේ ගෙවල් අපේ ගෙවල් ළඟට ඇවිල්ලා <laughs> අපේ අපේ කඩෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලා කෑමද? අපේ කඩේ කිව්වට මගේ කඩේ නෙමෙයි චොප්ස් එක. දැන් මේ දැන් ඉතින් චොප්ස එක ගැන මම හැමදෑම කතා කරනවානේ මම කියන දේ මහගෙන ඉඳලා වැඩක් නෑනේ කියන එක අහගෙන අහගෙන අහගෙන ඉඳලා ඇතිලා අපිට කන්න ඕන <laughs> අන්න අන්න සිද්ධිය හරි ඉතින් චොප්ස එක එක්ස්පිරියන්ස එක වාට ඇත්තරම දැනෙන්ට කොමද කියන්න සමාය මේක දැන් සැරිසර කියනට මේකකාව මේකවන් අපි බැලෝද මේක කියන තරම් කොල්ඩිය තියෙනල් බලන්න මෝන බලන්න මෝනල අපි තකානය පාරදුරද හයිවේකය කියල්ලා කෑමටිකා කියෙන ඇවිල්ලා හාහයිකල ගෙදරන කෑව ඇත්තනම සුපිරි ්‍රයිකන චොප්ස එක හඳුල දුන්නට බොඩා මේ මේක වැඩි හරිියක් ඇත චොප් ඔයාලා ආයි දවස කාහම දුවදුව කණ්ඩපා අපේ නැතම ස්ටඩ කරන්න අපි සෙට්ටලා උුණු උනුවේ දුම දව දම රාජකය චොප්ස එක ජීස්කොත්තු අනිවාර කන්නම ඕනේ මේ පිම්බිවේ ඉපදිලා මේ පිම්බිවේ ඉපදිලා ජොබ්ස් එකේ ජීස්කොත් ඔය ගෑවේ නැත්තම් ඒ නරයාගේ වැඩක් නෑ මේක මුදල් ගෙවා ප්‍රචාරය කරන්නේ නෑ අපේ මේ හදවත පුරපුරා නැගෙන හදවතින් නැගෙන දැම් බලබම් පාන දුරේ නැත්තං පාන දුරේ නැත්තං චීස්කොත්තුවක් කණ්ඩ නැත ඒකට අපි අපි කියන්නයට කියමු පානදුරට ජීස්කොත් මේ අපි පාඩුලට චොප්ස එකක් දාන්න දාම අනිවාර යන්නයි කරන පුළුවන්න පාන්දුරයට චොප් ඇදාන ටේකවේ හරි කවන්න අපේ කොල්ලෙක් බුරියානි ශොප්ය කරිය අපේ අදවත ඉන්න කොල්ලෙක් අනිවාර කොල්ලෙක් ගැන්නතින් ඒ බාන අපි අනිවාර රිවිව කරන්න අනිවාර තමයිය මොල්ලිම ගල ඉස අපි හිත හොඳ ආශයගේ කට අනිවාර ඕනවන හිත හොඳ කොල් අනිවාර අනිවාර අවද කරන්නතු ඇල්ල බලන්න ජය වේවා අඩිපෙත් දෙනවනේ. සුපිරිය. හඳුන් නැහැ මෙතන මොනවද විකුණන්නේ? පැස්ටා. පැස්ටා මොනවද ටයිම් පැස්ටා විතරද? අපි අද විකුණන්නේ green pasta. Sausage green pasta. ඊයේ දිප්පා ටොමැටෝ කැරමලයිස් එකක්. ආ. අද අපි වැඩිලුම තියෙන විතරක් දෙනවා. අපි ගානික පළුවට. අපි දෙන්න පළුවට දුරයි. ආ පැස්ටා පැස්ටා පැස්ටා. එන්න එන්න එන්න pasta pasta pasta pasta. Pasta දිනවා පළුවට දිනවා. මොනවද කියන්නේ? එන්න. ඉවරයි ඔක්කොම. පළුවට ඉවරයි. ඒක අපලේ ගුණා. ආ බැස්තා බැස්තා බැස්තා එන්න එන්න එන්න. කොහොමද යන්නේ මෙතන එකට? ඔය එන්න. දැන් මොකෝ තත්තේ? තත්ත්වය කියන්නේ පළුවට තිබ්බ මෙතන පළුවට ඉවරුණා සම්පූර්ණයෙන්ම. අධික ඉල්ලුම් මත. ඒ කියන්නේ අපිට ඉල්ලුමට සැපයීම දෙන්න බැරි එක කියන්නේ දුකයි දැන්. කියන්නේ ඇත්තටම ඊට වඩා ක්‍රවුඩ් එකද වැඩි අද ෆ්‍රයිඩේ නයිට් ඉඳ වෙන්න ඇති. ඉතින් ක්‍රවුඩ් එක ගොඩක් වෙලා තියෙනවා අපිට මේ ඇත්තරම මේ ඉල්ලුමට සැපියම දී ගන්න අමාරුයි. ඒ තරම් ඒ වගේම තමයි අනිත් ස්ටෝල්ස් වලට. අපි දැක්කා. අපි දෙලට ගිහින් බැලුවා. ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්නවාද? සහේ පලුඩ එකක් තිබ පලුඩ එක අධික ඉල්ලුම් මත සම්පූර්ණ ඉවරුණා ඉවරයි අපි ඇත්තම හිතාගෙනාපු ප්‍රමාණය මදි වුණා පස්සෙවත් ගන්න එකක් නැද්ද පස්සෙවත් ගන්න එකක් නැහැ ඉවර වුණාම මොකක් ගන්න එක ඉවර වුණාම ගන්න එකත් අපි දීලා ඉවරයි එහෙනම් වෙන දවස් වුණාම ගන්න කියලා තියන් හිටිය ටික ඒ ටිකක් දුන්නා අන්තිම අඩියටම හින්දලා දීලා තියෙන්නේ බෑනේ ඉතින් කරන්න දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ අර වාජනේ මිරිකලා මෙහෙම අඹරලා තමයි ගන්න වෙන්නේ අයිඩියා අකේන් එන්ටර්ටේන්මන්ට්ස් වලින් මේ පළවෙනි පාර රාගමට දීපු ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ ඒක? ඇත්තටම සුපිරි. හොඳ ෆුඩ් ස්ටෝල්ස් වගේක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ කොමන් නැති, ඒ කියන්නේ වෙනදා දැක්කේ නැති ස්ටෝල්ස් තිබ්බා. ඉතින් අපිත් සමහර ඒවා එක්ස්පීරියන්ස් කරා අපේ ස්ටෝල් එකේ වුණාට පස්සේ ඊයේ ෆැමිලි පිටින් ආවා ඊට පස්සේ කොල්ලෝ කෙල්ලෝ සෙට් වෙලා ආවා ඔන්න ඔහම වගේ රාගමට හොඳ වෙනසක්. හොඳ වෙනසක්. හෙට තමයි සුමිරිම වැඩේ තියෙන්නේ. මියුසිකල් ෂෝ එක, අයිඩියා ෆන් නයිට් එක. ඉතින් ඒකත් මං හිතනවා දැන් මේක මේ විදිහට දිනවා කියන්නේ මේක දැන් ඇත්තටම මෙහෙමයි. දැන් හෙට තමයි හරිම වැඩේ මේ ෆොට ෆෙස්ටිවල් එක කියන්නේ ඒකට සමගාමීව යන වැඩ. ඉතින් සමගාමීව යන වැඩේ මෙහෙමනම් හෙට වැඩේ කොහොමද කියලා හිතාගන්න පුළුවන් නේ. රාගමට මේක ඇවිල්ලා අලුත්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. හොඳට එන්ජොයි කරාම කියලා මට හම්බෙච්ච කට්ටියෝ කිව්වා. මේ ඇත්තටම මේකේ ෆුඩ් ස්ටෝල් එකක් කරන් ලැබිච්ච එක අපිටත් පට්ට හැබැයි අනිවාර්යයෙන් අනිවාර්යයෙන්. දැන් අපේ පානුදුරෙන් ආපු සෙට් එකක් තියෙනවා මේ සෙනගත් හොඳ ඇක්ටිව් එනවා ඒකත් එහෙමයි අනිත් එක හොඳට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න කැමති සෙට් එකක් එන්නේ. එයාලට හැබැයි වෙනස්ම විදි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් රීසනබල් ප්‍රයිසස් වලට ආ මේ දුන්න කියලා ආරංචි වුණා ආරංචි හරි ආරංචි හරිටම හරිනේ මේ අනික අයිඩියාකේ එන්ටර්ටේන්මන්ට්ස් වලින් හොඳට මේක මැනේජ් කරනවා කිව්වා මොකද හැම ස්ටෝල් එකකටම වතුර පහසුකම් ඒ වගේ ආරම්භණම් එහෙම දීලා ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔක්කොම ලං කරලා දීලා අනිත් තැන්වල වෙන්නේ නැති දෙයක් මේ කරලා තියෙනවා කියලා ආජක ඒක එහෙමද ඒක එහෙම ඒත් එක්කම දැන් ඇත්තරම මේ පාරේ ඉඳන්ම ලයිට්ස් එහෙම දාලා අර කට්ටියට මේ වයිබ් එක හොඳටම දීලා තියෙනවා වයිබ් එක හොඳට දීලා තියෙනවා අනේ ඒක තමයි. අය තන හොයාගන්න තමාරුවන්නේ නැහැ. අමාරුවන්නේ අමාරුවන්නේ. මේ ඉතින් අපි ඔයාලත් එක්ක විතරක් කතා කරලා හරියන්නේ අපි තව කට්ටිය ඉන්නවනේ ඉතින් කතා කරමු නේ. අනේ අනේ දැන් මම නවත්ත මම මොකද්ද මම මේක. උඹලා වුණා වීඩියෝ එක උඹලා ඉවරයි. ඉතින් කොහමද? නියමයි වැඩේ ලස්සට යනවා දැන් පැස්ට අපි හදනවා පොඩි පොඩි ඩිලේ එකක් ආවා ඒක දැන් ඉවරන ඉක්මනට ඒක තමයි චුට්ටක් දැන් ඔයාලා ට්‍රැවල් කරන එක පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට ගාලා වෙන බිස්නස් එකක් ලයින් එකක් ගන්නවානේ කට්ටියම දැන් කට්ටියම කෑම කඩ කොනගෙන අරගෙන අරගෙන අරගෙන අරගෙන යනවා. නේ අපි අපි කට්ටියට තියෙන මෙහෙමයි කියන අපිට කෑම කඩයක් කරනට වඩා අපි සෙට් එකකම තිබ්බ ආසාවක් තමයි මේ මේ වගේ ෆුඩ් ස්ටෝල් එකක් කරන එක. ඒ එකතු වුණාම අර මොන හරි පොඩි අමුතු වැඩක් කරමු කියලා කඩයක් දාලා දිගටම කරන්නේ නෙමෙයි මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න හරි ආසයි. අපි කියන කතාව ඒ අපි කිව්ව කතාවට මල්ලි දිනුවා. ඉතින් මේ අනික තමයි මේ දැන් අපිට මේ මහාම කට්ටියව හම්බෙනවා දැන් සමහරවල් අපිට එක එක්කිනාම මගදී හම්බෙන්නේ මේ මහාම ගොඩක් කට්ටිය හම්බෙනවා අපිට ඉන්වයිට් කරන්නත් පුළුවන් කට්ටිය වෙන්න කියලා ඉතින් ඒගොල්ලෝ එතකොට ඇවිල්ලා කෑම වල හබල්ලා කියනවා ඉතින් අපේ වීඩියෝස් වලට කමෙන්ට් දෙනවා ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම අර ලයිව් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් නිසා ඒතකොට ඒ අයලටත් ඉතින් ඇත්තටම අර හැමදේම වීඩියෝ වලින්ම බලන කට්ටියව ආදරය කරන කට්ටියව හැම හැම ඇත්තටම හම්බෙලා පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක බෙදා ගන්න වටිනවන්නේ නේද කොහොමද ලාභද වැඩි ලාභ කියන්නේ ඒව අපි ඕන්නේ නැහැ ඒවත් දානවා යශ ඒව දානවා අට්ටියගේ ඒව දානවා ඉතින් හරිද ලාභ දානවා හරි මේ දැන් අයිඩියා අකේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් පළවෙනි පාරට තමයි මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරන්නේ එතකොට මේ කොහොමද ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් එක දැනෙන්නේ ඔයාලා ඇවිල්ලා සවිස් දෙන්න එන කට්ටියන එතකොට වාලට එයාලට දීදන ෆැසිලිටීස් කොහොමද මොකක්ද ඒ ගැන විස්තරේ පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න හැම දෙයක්ම හොඳයි දැන් අපිට මේ කියන වතුර ලයිට් හැම දෙයක්ම තියෙනවා ලෝකේ අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔක්කොම දැන් මේ ටේබල් වුණාට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඒවා මේගොල්ලෝ arrange කරලා දුන්නා. ඔව්. ඉතින් හැම දෙයක්ම ලේසි. ඉතින් ඉස්සරහටත් ඒගොල්ලොත් ඒක වැඩ කරනවා. කොහොමද රාගම ක්ලවුඩ් එක? අපේ ගම ඉතින් ඈ අපේ බෝඩ් එක. ඊයේ රැඩි අද සෑහෙන අද ගොඩක් හිටියා. මම හිතන්නේ හෙට ඉදි පැක් වෙන්න. අනිත් ඒවත් එක්ක දැන් ඔයාලා කලිනුත් ඉස්තෝල් කරලා තියෙනවනේ. මොකද ඉතින් කලින් කියන අපි එකයි කරලා දෙන්නේ. මේ දෙවෙනි එක. ඔව් මේ දෙවෙනි. ඔයාලා මොකද ෆුඩ් බඩිස් ෆුඩි බඩිස් ෆුඩි බඩිස් එතකොට ෆුඩි බඩිස්ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද 6 දෙනෙක් ඉන්නවා 6 දෙනෙක් ඉතින් කොහොම හරි මට අපේ එක ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරන සෙට් එකේ ඉතින් ඔයාලා හරි සන්තෝසයි මේ පළවෙනි පාර අපි හම්බෙච්චනේ oh. හරි සන්තෝසයි කසුන් අයියාවයි <laughs> චමරියක් හම්බෙච්ච ඔයා මේ මට ඇත්තටම අර වනියන් කරු වගේද ශරුකන්න කොලි කොලි ඔය කොලිවුට් තරුවත්ද ඇයි මට කොට කියන්න මට දෙමන පිල්මල මං ඔය හරියට දකින දකින දැල්ලකින්නන නම්මතකන යාගේ මාකොපි කරන්න සිනතමන කරි කෝමරි ඔහලා මෙම හම්බෙච්ච එක ඇතර මාර සතුරු අපිට මේ ඉවෙන්ට් වල ඉන්නේ අපේ එක පිටක වැඩ කරන සෙට් එක ගොඩක් හම්බ වෙන්න පුළුවන් ඉතින් අපි ඉස්සරහට හම්බෙලා එකට වැඩියක් කරමු අනිවාර්යයෙන් ෆුඩි බඩිස් ෆුඩි බඩිස් ස්ටෝල් එකෙන් බොහොම අමාරුවෙන් දැන් මම මේ මැකරෝනි එක පොඩ්ඩක් කන්න කියලා එයාලගෙන් ඉල්ල ගත්ත මොකද ඒ තරම් ඉල්ලුමක් පුඩි බඩි ස්ටෝල් එකට තියෙන්නේ උණු කැවුමගේ උණු පැස්ත විකිරෙන්න උණු පැස්ත වගේ උණු පැස්ත විකිරෙන්න උණු පැස්ත වගේ උණු පැස්ත විකිරෙන්න හරි පුඩි බඩිලගේ පළවෙනි පාට මම ටේස්ට් කරන්නේ ස්මෙල් එක නම් මරු ඉස්මෙල්ලක <laughs> මරු ඉස්මෙල්ලක මරු මෙහෙම ඉන්නවද දැන් පට්ට පට්ට සොප්පිරි සොප්පිරි මන් තව මේකට පස් ස්ටඩිල තවිඩ කර ගැන ඇතරම රසයි රසයි ගන්න ඇත්තග රසයි මේ රසයි මේක මට කන්න එපා කියලා කර වැඩි කළ දිලා කොච්චටික කොච්චටික වැඩිපුර දාලා දිලා පලිගන්න කොච්චි වැඩිපුර දැම්මා රසයි අනිත් මිනිස්සුන්ව සනසන හැමෝටම ආදරය බෙදෙන සෙට් එකක් තමයි මෙතන ඉතින් ඔයාලත් මෙයාලා යන තැන්වලට අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා මේ රසම රස කෑම වල රස විඳින්න අමතක කරන්න එපා ආදරේ ඔයාලා හැමෝටම කඩපාඩම් කරේවා ආදරේ ඔයාලා හැමෝටම පුඩි බඩි සපෝ හයි බරගා කෑවා කෑවා කෑවා පුඩි බඩි සතුටු හම්බුණා අහම්බෙන් වගේ ඉතින් මේ කොහෙද යන්නේ අයිබන් මුලින්ම අපේ සිංහල සංස්කෘතිය විදියට අයිබවන් කියලා කියනවා අපි ආවා මතක් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම මම රාගම නමුත් අද දවසේදී මම ආවේ අපේ චමායනවා කියලා කිව්වා අපේ මගේ මේ වයිෆ් අපි බැදලා තාම මාසෙයි මගේ වයිෆ් ගේ හොඳ ෆ්‍රෑන්ඩ් කෙනෙක් පොඩි කතාවක් කියන්න චමා මම කියන්න කියන්න රයිට් මේ බැදලා මාසෙයි අපේ වයිෆ් මේ රෑට වීඩියෝස් බලනවා අපේ අම්ම හැව මේ මේ මොකද මේ දවසට මේ වීඩියෝස් වල සද්දේ රට රෑට වල්ල වීඩියස් රෑට රෑට වල්ල oh, oh, oh. චමාගේ වීඩියෝ ඒ ගැන අදහසක් කියන්න චෝපි චමාගේ ගොඩම කැමති කොතන්ට කැමති කම්බුල්ලට කම්බුල්ලට චමාගේ මේ කම්බුල්ලට කැමති ඔයාගේ ඔයාගේ අදහස් කියන්නේ ඉතින් කනවා එක බලනවා කන එක බලනවා ඉතින් කැමති විඩස හරි මේ බෝම දැ අපි කලින් ඇතරමකොත් අපි කලින් හම්බෙලා තියෙනවා අපි ඉතින් බොහොම ගොඩක් කතා කරගේ විස්තර ගැන මගේ යාලු දෙන්නෙක් වාල බලගන්න වාලත් මෙයාාවන අඳුරන ඇති මේ අයිාව මේ අය ඉතින් ප්‍රධාන නාට්‍ය කියකම කීපයකම රඟපාන චරිතංග නලුවෙක් ප්‍රසිත්තන ප්‍රසිද්ධ නැත කියලා දන්නේ නෑ ප්‍රසිද්ධ නැත කියලා අපි දන්නේ නෑ රඟපෑවට අයිය රඟපාන නාට්‍ය මොනවද මේ දවස්වල නීල පබළු දිවිතුරා පාරතිකේ සංගීතේ ඒ වගේ මලුත් නාට්‍ය දෙක තුනක්ම දැන් මේ දවස්වල ෂූට්ස් වෙනවා මම හිතන්නේ නීල පබළු නාට්‍ය ඉවර වෙනවා ළඟදීම ඒකත් එක්ක ප්‍රධාන චරිතයක් එක්ක ඉවර වෙනවා කියලා මොකක් හරි අවුලක් වෙයිද දන්නේ ඊට පස්සේ නෑ නෑ love you love you boss <laughs> මම හිතන්නේ ලංකාවේ යස් බොස් එකේ දෙවෙනි එක ඉතින් මම ගොඩක් කැමතියි හාස්‍ය රසය දන නවන දේවල් රඟපාන්න ඉතින් ඒවත් එක්ක තමයි මේ ඉස්සරහට යන්න ගමන තියෙන ඉතින් ප්‍රචම සුබවතන හදවතින්ම මම මතක් කරන්න ඕනේ මේ අපේ ආදරණීය සහෝදරයන් දෙන්න අශේ සමීර ඉතින් සමීරක මේ දවස්වල ලස්සුරප්පර මොකද සින්දුව සූරප්පර ශූරප්පර සින්දුව කට්ටියම අහන්න කියලා පලෝ කරන්න කියලා ටිටොක් වීඩියකුත් කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා ඉතින් බොහොමත් ස්තුතියි. අහම්බේ වුණත් හම්බෙච්ච ලස්සන හදවතක් තියෙන චරිතයක් තමයි. ඉතින් ඔයාගේ අනාගතේට ඔයාලා දෙන්නගේ අනාගතේට මම සුබ පතනවා. ඉතින් අපිට ඉස්සරහට හම්බ වෙන්න හම්බ වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට වැඩවලදී හම්බ වෙන්න හම්බ වෙයි. මේ මාසේ 30 වෙනිදා මගේ උපන්දිනේ ආරාධනා කරලා තියෙනවා. ආරාධනා කරලා තියෙනවා. මේ ආරාධනෙත් එක්ක අපේ නිවසට පැමිණෙන්න කියලා. අනිවාර්යයෙන් අනිවාර්යෙන් අපි හම්බෙමු. ඉතින් ඉස්සරහට අපිට වැඩ තියෙනනේ අනිවාර්යයෙන් කොහොමද අපි ඔයාලගේ රාගමට පළවෙනිම හම්බෙච්ච ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එක්ස්පීරියන්ස් එක කතා කරන්න ඕනේ මොකද දැන් මගේ වයස 33යි මම හිතන්නේ ගොඩ කාලයක් තිස්සේ රාගමත් හා සම්බන්ධ වෙලා ඉඳලා තියෙනවා මම හිතන්නේ ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එකක් ආපු ෆස්ට් ටයිම් ඔව් ඉතින් මම හිතන්නේ ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ YouTubers ලා ඉන්න වයිෆ් ට්‍රැවල් විත් වයිෆ් එතකොට අපේ චමා එතකොට විනී ප්‍රඩක්ෂන්ස් ඒ වගේ ගොඩක් අය ඉන්නවා ඉතින් ඇත්තටම මේක දැන් සුරපුරයක් වගේ වෙලා තියෙනවා ඉතින් අද දවසේ පොඩිම කිව්වොත් මුළු රාගම මෙතන මුළු රාගම මෙතන ඒක තමයි ඇත්ත කතාව රාගමින් පිටායක් මෙතන ඉන්නවා ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් ආරාධනා කරනවා සියලු දෙනාටම පැමිණෙන්න කියලා ඒ වගේම තමයි හෙට දවසේදී හෙට 21 වෙනිදා මියුසික ෂෝ එක තියෙන එදාට පැමිණෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා චම හෙට ඉන්නවද අනිවාර්යෙන් හෙට ඉනවා ජය වේවා ජය වේවා අපි චම අලුත් දෙයක් මේ අපි YouTube එක පටන් ගන්න YouTube channel එක මගේ එක තියෙන එක Lucky Shots අයින් කරලා wife එක gun shoots ද එයා <laughs> rifle ද නෑ නෑ එන්නේ ඒක පටන් ගන්න නේ මම right එහෙනම් චයව එයා rifle නම් කියන්න තෝමස් තමයි එයා rifle නම් තෝමස් තමයි හොඳින් ඉන්න හොඳින් ඉන්න ආයි පරක්කව තමා එක්කම කන්නත් දැන් අයිඩියා අකෙන් එන්ටර්ටේන්මන්ට් වලින් පළවෙනි පාර රාගම මේ ලෑස්ති කරපු පළවෙනි ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එක පළවෙනි ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එක ජනවාරි 19 20 21 දවස් 3ක් තිබ්බා ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද බානවා ඇත්තටම වැඩේ පිළිවෙල පලවනට කියන්න තින්නේ එක වැඩේ පිළිවෙලයි මොකද ලොකුම ස්පේස්සකත් තියෙන මිනිස්සුන්ට අද බදේ නැහැ දෙක කෑමයිටමුත් බජට් මොකද සමාර අපි ෆුට් පෙස්ටිවල්ට ගියා අපේ පොරගෙන ඔන්න අපි පානුදුර ගියා ෆුට් පෙස්ටිවලකට ඒකේ කෑම හයි රේන්ජ් යන්න ඔක්කොම කෑම මදි වුණත් එක්ක කෑම ගිනි ගණන් ඒකේ මෙතන එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ කෑම ලෝ බජට් තියෙන්නේ ප්‍රයිස් රීසනබල් ඔව් මිනිහෙට දරන්න පුළුවන් විදිහට කෑම තියෙනවා ගන්න පුළුවන් විදිහට ඔව් අපේ කුචි පුචිලගේ ස්ටෝල් එකක් තියෙනවා මේ පාස්ත ගතිය උපල් දෙසිය හරි සිම්පල් මිනිට ගන්න පුළුවන් අනිත් එක අපේ පිකෙන් අපි මේ ෆුඩ් පෙස්ටවලගෙන් පිට පොඩි දෙයක් දැක්කා හැම ස්ටෝල්ලකටම ඒගලොන්ට ලේසිවෙන ටැප්ප ගත්දාලද ඇතුළ වැඩ කරන කට්ටිය ඒක මුවද සාමාන්‍යෙන් දෙන්න හැ මන් දැකරලා කොයවත්තේම ඒගලොන්ට වැඩේ ලේසිත් එක්ක ඒවගේම ඩීජ එකත් පට්ට වෙතනද සුපිරි කෑව හොඳ කෑමක් මෙතන තියෙනවා අර මාළුවෙක් එක්ක පරාට හතරක් දාලා සුපිරි කෑමක් තියෙනවා සයිස්ක්‍රීම් ජාති එක එකව තියෙනවා පානිපූරි වන් ෂොට් ඊට ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අර සූදු කෙලින් මේව එකක් <laughs> දැන් කියන්න දින දේවල් ටික ඔක්කොම ටික බාන කියලා ඇත්තේ <laughs> බත් යාම යම් පොඩ්ඩක් ඇතර මේ රාගමඩාපු පස්ටයිම් මච ම රාගමට මේ රාගම රාගින්දින රාගමට පස්ටයිම් බැසිලික ග්‍රවන්් තාව පස්ටයිම් අඩියකෙන් ටෙටමටෙන් හොඳර මේ වැඩ ඕගනයිස් කල දින ඇතරම කියන්න එකට ක්‍රඩිට් දෙන්න රාගමට මේ වගේ වැඩක් අරංආපු එක ඇත්තරම වටින මච මේ දවසල ගොඩ කර කොවිඩ් සීසන මේ ඔම රටේ දින ප්‍රශ්නයක මිනිස්සු මාර ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්නේ මිනිසුට රිලක්ස් වෙන්න මේ වගේ ප්ලේස් හදල දෙන්න ඕන කව් වැඩි සෑහෙන වැඩි මෙතෙන්ට ආපු කෙනෙක්ට මේ ෆුඩ් කියනදේ එක විදි ට්‍රයි කරන්න පුළුව එක වෙනස් ක්ස්පිරන්ස මොද ජාති ජාතිවලට තැන්තැන්වලට යනට එක තැනකට විල කාගෙන න්න පුලන්නවා ආගම කොල්ලොටකට ජැනවින් නාතල්ල ඇත්දුන්නා මේවගේ ඉතිහාසේ දීලනෑමල්ලි පොඩ එක වගේ නොගෙන් වාගන්න විස්තර මුලින් කියන්න මුලින් කියන්න රාගම අපට කොල්ලොටිකට දීර දිනවා ජැනවින් පන්න එකක් සිරස මේ මේ කරු ප්‍රෝගෑම් ට පස්ස ම ඉතියාජ මය තවරුදු පනා අවුදු විසිකානට දැක්කම මේ වගේ පන්න එක චෙන්වින් වැඩේ මල්ලයා තාමර මල්ලි මේ කරන්නේ අයිඩියා අකේ නිර්නශල් කියලා කම්පැටිය යාගේ ෆස්ට වෙන්ට සුපිරනේ සුපි විශ්වයදන කෙනවෙන් මුල් පන්න කොල්ලොටියට පො ආය ආයෝනේ ඇව්ෝකොයිද රාගම රාගම කොල්ල එතකොට දැම් මේ පලවිනි පාරනය සිීන්න මේ වගේ සින්න කවුරුද්දිරන කොයි ඇවිල්ලා මේ ඇවිල්ලා කියන්නේ මෙතැන්ට එන්ජෝයි කරන්න ආපු කට්ටිය හදවතින් කියන්නේ හදවතින් බොක් ඕන ගැන ගන්න පුල පිස්්චේදී මේ වගේ පන්න ජන එට බලන්න කොහොමද කියලා ඉතුරු ටික අරද එකම ගොඩ රාගමයට ජන ගගක් ගලන්න ඩව් එලා thank you ah thank you nice to meet you අයියේ තැන්ක් යූ වැඩිත් ගොඩ වැඩකාරයොත් ගොඩ ඔක්කොම ගොඩ එකම ඒ ඇවිල්ලා මේ හදවතින් දෙන්නේ මිනිස්සු හදවතින් දෙන එක ඒක රාගම ඉන්න කට්ටියට අලුත්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒක හොඳට එන්ජොයි කරලා දෙනවා එයා ඒ අයිලාගේ ජීවිත කාලෙම රාගම මේ වගේ ඉවෙන්ට් එකක් ඕගනයිස් වෙලා නැහැ ඉතින් ඒකන් දැන් අපිට දැන් මෙතෙන්ට ආපු වෙලාවේ මේ බානලාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කත් මට දැනුනේ ඒක මාර විදිට මයිකන මාර ලස්සනට මේක ඕගනයිස් වෙලා තියෙන ගනයිසිනම් ය කියන්න අපිට දැන් අපේ මේ ඕගයිස් ටීම් එක කටිය අපට කිව මෑල් කරම පලවනි වෙන්ට පලවනි වෙන්ටගේ මාර එක්ස්පිරියස් තියන කටියක් කරාවගේ ස්ප විදිර එක රෙන්ච් කරලා තිනවා මේ අනික මීඩිය චනල්ලකින් කරාවගේ ඒ ලෙවල් එකටම තියෙනවා අඩු පාඩියක් නෑ අයිඩියාකෙන් එන්ටර්ටේට්මන්ට් කියන නම අමත කරන්න එපා ඕගනයිස් කරනවා නම් ඉවෙන්ටයක් අනිවාර්යෙන්ම ගිහිල්ලා ඔයාගේ දායකත්වය දෙන්න කිසි දෙකට බය වෙන්න බවට හොඳ සර්විස් එකක් ගන්න පුළුවන්. බබුලට දිල <laughs> කියන්නේ. <laughs> අපි මොහොතකට සමු ගන්නවා. ආයි නැවතත් හමුවෙමු. මේන මේන. කැමරා එකේ. කැමරා එකේ. දෙව. අප්පට උඩ. කොහමද? ඕ හොඳයි හොඳයි. ඉතින් මේ අපේ <laughs> මේ කැමරා එකේ කට්ටිය ඇවිල්ලා මේ. ඔයා කොහෙද මෙහෙ යන්නේ? අපි ගෙවල් මෙහෙනේ. ලාගම. කවුද චරිත දන්නවනේ? අපි ෆොටෝ ගාවස් කරනවා. ෆොටෝග්‍රෆස්ලන දන්නවා ගමනයකගේ දෙන්නවා අයියා අනිවාරය ආම්බේ හරි ඔන්න කැමරායකත් ඔන්න වදිනවා තැකෝ තැක්කෝ ඔන්න ආම්බේ හරි කැමරාවක් ගන්නන්න කැමරල්ක වෙන්න කැමරාවක් ගන්න ඔන්න කැමරායක එන්න දෙන්න අයියා ඉන්න ඔයාල සුපිරි සවිස්සකක් දෙන්න අනිවා රෙන්ට්න රෙන්ට් සේල්නන් සේල් රැපයන්න රැපයා එනිති හරි දෙන්නයි කොහොමද එක්ස්පිරියන්ස එකක් අයිඩියා අකෙන් එන්ටේටමන් ඕගනස් කරපු ෆුඩ් පෙස්ටිවල් එක සෑන් හොඳර කෑවා හොඳ අප කවු් එක තියෙනවා නියමයි මෙරින් කෑවා බාබිකු චිකන් කෑවා තාකෝස් කෑවා හොඳයි නියම හොල් ඉතින් බෝම සන්තෝසයි වලා අපිට මෙහෙම හම්බෙන එක එජය කරන්නලා ඔස්කෝස් මොකක්ද මේ මේ 3R plus point? අපි රවි ෆැමිලි එකේ 3 sisters. ඔයාලගේ තියෙන products මොනවාද? අපි අද smoking drink එක, kulcha soda එක, Thai tea and then the one of the Korean street food, ah. uh, Korean rice cake. ඇතරම අපි මේ සෙකන්ඩ් ටයිම් තමයි කරන්නේ. වැඩේ පටන් අරන් මේ දෙවෙනි ස්ටෝල් එක තමයි ඔයාලා යන්නේ. හරිද? ඉස්සරහටත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවානේ. ඇත්තටම. එතකොට 3R plus point එකට ආවනම් කලින් වෙන තැන්වල ගන්න නැති වෙනස් විදිහේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද මට මොනවද දෙන්නේ? අපි අද ඔයාලට හොඳ අපේ ස්පෙෂල් 3R ස්මෝකි ඩ්‍රින්ක් එකක් දෙන්න. හරි. try කරමු බලන්න. දැකගෙන මේ ඩ්‍රින්ක් ගන්න දෙන්නේ? යා. උතුරලා යනවා. වාව් බා රසන්න තියෙන්නේ දුම දදානේ අමුතුම එක්ස්පිරියන්ස් යන්නේ උතුරනවත් එක්ක මොනවද තියෙන්නේ නියම එක්ස්පිරියන්ස් එකක් ඔයාලත් මේ ස්ටෝල්වලට එනවනම් 3R plus point එකෙන් අමතක කරන්න එපා ඔයාලගේ ජීවිතේ විඳපු නැති වෙනස්ම විදිහේ එක්ස්පිරියන්ස් සෙට් එකක් මෙතෙන්ට ආවොත් විඳින්න පුළුවන් නේ අනිවාර්යයෙන්ම thank you අයිඩියාකේ නිටේටමන් කම්පැනිය එකෙන් පළවෙනි පාරට රාගමට සුපිරි ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එක්ස්පීරියන්සයක් කරන් දුන්නා. ආපු ඔයාලට තවත් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක රසවත් කරන්න මුළු ලංකාවට මාතල් දෙන සෙට් එකක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හවුද? විනී ප්‍රඩක්ෂන් මටත් පලවෙනි පාර විනී ප්‍රඩක්ෂන්ගේ කූ එක හම්බුනේ මටත් හරිම සන්තෝස දවසක් අද රාගමදී එයාලගේ පෑස්ලාව මීට වෙන්න ඇති එතකොට තව අලුතල් ෆුඩ් එක්ස්පීරියන්ස් හම්බෙන්න ඇති ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම කොහොමද කියලා කියන්න නැතුව අපි එයාලගෙන් මාල දැනගමු ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල් එක්ස්පීරියන්ස් එක දැවුනේ කොහොමද කියලා බොස් අම්මෝ කොහොමද සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයාලාව රාගමට සතුරුයි මේ අතනාව දැකල තියෙනවා අද තම ඇත්තර දැක්කේ ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ මාරිවන්ටයක් කියන්නේ අයකිව මාස ගානකට කලින් මෙහම කරන මෙහම කරන්න මල්ලි කියලා ඉතින් ඊට වඩා අපි සප්‍රයිස් වනා මෙතින් ඩාවට පස්සේ මහිතන්නේ සුපිරිම එක්ස්පිරියන්සය ගන්න පුලා රාගම කට්ටියට හොඳර කෑවා ඇතරම ස්ටෝල් ගොඩක් තිබ්බ සඩීජේ මියසික් ඒවත් එක්කතින් මාර එක්ස්පිරියන්සය අපිත් ගත්තා ඉති සතුරයි සුභපතනවා සම්පූර්ණය ටීම් එකට ඒ ලස්සන වැඩක් ඕනැස් කර තිබ ඉස්සරට කරයන්න අනිවාර සුපතනවා හොඳ වැඩක් කරමු බ්‍රෝ මම හරි ආස්සයි ආස කරන සුන්දර චරිතයක් ඉති මේ රාගමට ඕල බොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රාගමද මන රාගනේ මම රාගම බෝඩර හරි ලොට රාගමගන්න අපිට එච්චර දුර දැන්නමේ ති අපේ ගම වගේ තමා මේක ඇතරමන දැක කතාගන්න ජාන්ස දුන්නට ෆෑන්ස්ලගෙන ඉතින් ඇත්තරම ෆෑන්ස්ලනේ ඇතරම අපේ සහෝතර සෞදරියෝ ගොඩක් ගොඩක් තැංක ඔයාලා අපිට ලංවෙලා අපි කියන හුච හුත ගානය හංගිටිය ඒවගේම අපිත්තක පොටෝස් කත්තා ඒවා එතන හත හදවතර දැන දේවල් ඉගැන යාලා පෑන්ස්ලා කියන්නේ ප්‍රේක්ෂක ඉටත්වට අප ඉහල මට්ටේ සලගන යාලා අපේම අපේ වැඩත් එකකුතලයින් අපේ සහදර අපේ චනල්ලගන්න සබස්ක්‍රයිබස් ලගත්තොත්තේ යාල අපේ සබස්කයිබස්ල නෙවෙයි යාල අපේම වැඩේ එකතු වෙච් අපේ වැඩට සපෝට් කන සහෝදර සහෝදරියෝ සහචිල සියලා වන්න ගොඩ සෙට්ටකින් අපේ අවුදු හැටපානකම් බලන්න අන තැංක ඒවගේම අපේ සෙට් එක අපේ අනේ මේ අයිය ප්‍රමුඛ අපේ සෙට් එක අපිට වැඩට කතා කරන්න ගොඩත් තැංක කට්ටියත් එක් එකතු වෙලා ලොකු අතල්ල එකක් ගත්තා මේ ඇත පේනොත් දන්න බ්ලෝ එක ස්ටේජ්ක ලොකු අතල්ල ඇගත දැන් ඩීජවලට කටිය නටවා තැංක සන්තයි ඇතුරු සෙට්ක තැංක අපට කතාගට වැඩට තැංක එලමිට අනම චාන්ස දුනට ආදරී චාන්ස චාන්සකතුට ආදර ඉති ඔලගේ විඩිය හරි ආදරින් බලනවා බලනවා නති ම කියන්න අරම කණ්ඩ පන කණ්ඩ ඔයා පටන්ගන්නවන ඊට පස්සේ මේ මේ ඔය අවසාන බත්තටේ කනකන් අපි බලගන්න හරිම සුන්දරයි හරිම සුන්දරයි වාලගෙද එතවට මගේ පෑන් කෙනෙක් වනේ අපි වල්ල කන පැලන්න වල මට ඇත්තර මට හරිම සන්දෝසයි අප වැඩිපුර චුට්ටක් විතර මට වැඩිපුර කන්න පුලන් සීන් එකක් තියෙනවා නේද මේ චුට්ටක් විතර <laughs> ඒක අතාරින්න ඒක අතාරින්න ඒක අතාරින්න ඒක හොතර කියන්නේ ඔව් ඒක කවුද හිතේ මේ කාලා නේද ඉතින්නේ කියලන ඉතින් මේ ඔයා මොනද කෑ මේ පරවිල්ලම කණ්ඩ මගේ දැන් බඩ පිල්ල තින සෙනක දැක්ක එහමද ඒකන්නේ සාමාන් මංතන රාගමට දුන්න අපි හොඳ ස්ට්‍රට් ටෙස්ටල්ල තන සන්තෝසයි ොද වාලගේ චැනල්ල එකේදී මෝගෙන සපට්කම එහිද ඔගලන්නත් ගොඩාක් ස්තුති අපේ ගුඩ් බඩාස් කුජි පුජී චමා එතකොට ටැවලුත් වයි සෙට්ට කටම ගොඩක් ආදරේ ගොඩාක් ආදරය සපොට් කර හැමෝම සපොට් කර සපොට් කරපු හැම උදව උදවකර හැමෝටම ස්තුති එතරම කියන වචන නෑ කරමට මාර ආදරය බොහොම ආදරේ ආදරේ අපිත් ආදරේ අනිවාර්ය ඉතින් මට උඩු <laughs> ඒ හොඳයි යවුලක් නෑ සුපිරි වැඩි ඇත්තටම සුපිරි මාර ක්වලිටි ඒ කියන්නේ දැන් මාස දෙකක් තුනක් වෙනකන් අපි ගමේම තමයි ටී වීඩියෝත් වීඩියෝ වැඩත් එක්ක එළියට බැස්සෙම නෑ ඊට පස්සේ මේ මේකට තමයි එක පාට වෙලියට බැස්සේ මාර හිතාගන්න බෑ සුපිරි වැඩේ කට්ටියම එකතු වෙලා සොන්දල් එකතු වෙලා කරු වැඩේ ඇත්තටම මාර සුපිරි මාර නීමටම යනවා අපි කට්ටියක අදහස් අහනකොට එයාලා කිව්වේ හරි ලස්සට මේ වැඩ ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා ඕගනයිසින් ටීම් එක හරිම එකන්නේ එන කට්ටියට කිසිම අපහසුවක් නොවෙන නොවෙන තැනට වැඩේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා. ඔයාලා මොනාර කෑවද ගිහිල්ලා ස්ටෝල් වලින් කෑවද? කෑව කෑව. ඒ කියන්නේ අපි ආපු ගාම්ම මුලින්ම ගියේ කන්න තමයි. ප්‍රෝග්‍රෑම් <laughs> එක බල්ලට ගියා. පස්සේ කරගන්න බැරිය. <coughs> මුලින්ම කන්න තමයි ගියේ. ඇත්තටම අර අර කීප වචනෙට පොඩ්ඩක් දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩාක් දේවල් ලංකාවේ සංවිධානය කරන මෙයා කරන හැබැයි මාරිදිර සංවිධානය කරන හැබැයි මේ වැඩ ඉවර වෙද්දී ටීචර් වෙලා නැහැ. මේක එහෙම නෙමෙයි. සංවිධානය කරන නියමෙටම වැඩේ කරගෙන යනවා නියමෙටම මේ අන්තිමට වැඩේ නියමෙට වෙලා තියෙන කාටවත් වචනය කරුවේ ලස්සනට වැඩේ තියෙනවා. ලස්සනට වැඩේ වගේ. එළ. බොහොම සන්තෝෂයි ඔයාලා හම්බෙච්ච එක ගැන. ඉතින් මිනිලට ආදරය කරන ගොඩක් සෙට් එකක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අය වෙනුවෙන් තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. ජයවා. ඒත් එකම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අයිඩියා අකේන් එන්ටර්ටේන්මන්ට්ස්ලට මේ රාගබීන සෙට් එකට විනිලාව මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා එයාලත් එක්ක කාලය ගත කරගන්න අවස්ථාව උදා කරලා දීපු එක ගැන. අයිඩියා අකේන් එන්ටර්ටේන්මන්ට්ස් ඕගනයිසින් ටීම් එකේ ඉන්න මාත් එක්ක මේ සෙට් එක තමා මේ පාර රාගම හෙල්ලෙන්න ෆුඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දුන්නේ රාගම විතරක් නෙමේ රාගම අවට ඉන්න සෙට් එකටම. හතර වටේම කට්ටිය ඇවිල්ලා හොඳට එන්ජොයි කරා. මං හිතන්නේ හැන්දෑවේ 4 ඉඳන් රෑ 12 දැන් නම් වෙලාව එකටත් කිට්ටු කරලා තියෙන්නේ. කට්ටිය හොඳට එන්ජොයි කරා හොඳට කෑම බීම ගත්තා ඒත් එක්කම ආපු කෙනෙකුට අපරාධ කියලා හිතෙන් නැතිවෙන්න. හොඳට චිල්ලයක් ගන්න අවස්ථාව සපේලා දුන්න ඒ හැම දෙයක්ම පස්සේ ඉන්නේ මෙන්න මේ අයිඩියාකෙන් එන්ටර්ටේට්මන්ට් ටීම් එක. ඔව් අපි මුලින්ම කියන්න අපි අයිඩියාකෙන් ඇපරල් පුද්ගලික සමාගම අපේ දිවයිනේ තියෙන ප්‍රමුඛ පෙළේ සෑම වෙළඳසැලකම ඇඟලුම් ඇඳුම් වෙළඳසැලකම අපේ අයිඩියා බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා මං හිතන්නේ ඔෆිස් වෙයා අරගෙන ලේඩි කෙනෙක් අඳිනවා නම් ලස්සනට අඳිනවා නම් ලස්සනට ඔෆිස් එකට යනවා නම් එයා අඳින ලස්සන පෑන්ට් එක ලස්සන ස්කර්ට් එක ඩිසයින් කරන්නේ නම්බර් 1ම අපි කියලා කියන්න කැමති. අපි ඒ තත්ත්වාවේ ටික ටික. නමුත් මේ කාල සීමාවත් එක්ක ගන්නකොට අපිට පොඩි අයිඩියක්කාව මේ එන්ටරේන්මෙන්ට් පැත්ත ටිකක් මෙලා යනවා ලස්සන්ට යනවා වැඩේ එන්ටරේන්මෙන්ට් පැත්තේ මම හිතන්නේ කාලයක් අපේ ලංකාවේ අවුරුදු දෙකකට අධික කාලයක් මම හිතන්නේ එන්ටරේන්මෙන්ට් පැත්තෙන් කිසිම දෙයක් කරන්න විදියක් තිබ්බේ නැහැ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ආවා කොරෝනාව හැම දෙයක්ම ආවා ආර්ථික ප්‍රශ්න ආවා නමුත් මම හිතන්නේ ළඟකදී ඉඳලා නමුත් නැවතත් ඒ ශ්‍රේෂ්ඨය නැගීගෙන ආවා එතකොට අපිට හිතුණා මේ එන්ටරේන්මෙන්ට් පැත්තෙන් දෙයක් කරන්න කියලා විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අපේ ගරු අධ්‍යක්ෂතුමා සුසන්ත ප්‍රේමරත්න මහතා එතුමාට තමයි මේ සංකල්ප ඉස්සලම ආවේ අපි එන්ටර්ටේන්මන්ට් වැඩක් කරන්න ඕනේ කියලා හැබැයි අපි එතුමා කියන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි අපි දෙයක් කරොත් හරියට කරන්න ඕනේ කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳව රිසර්ච් එකක් කරලා බැලුවා අපිට කරන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද කියලා. මුලින්ම එතුමාට අයිඩියා එකක් ආවේ අපි හොඳ සංගීත ප්‍රසංගයක් කරමු. ශේෂ්ත්‍රයේ දැවැන්තයොත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන් දෙයක්. එතකොට කෙනෙක් ප්‍රවේශ පත්‍රයක් මිලදීගෙන එනකොට එයාට වටිනාකමක් ලැබෙන දෙයක් තියෙනවා. ඒ වටිනාකම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක වෙනස් විදිහ අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක් කරන්න. අපි ඉස්සලා මේක ආවට පස්සේ අපි මේකත් එක්ක බලාගත්තා අපිට එක්ස්ට්‍රා දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අද අද කාලේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කැමත් එක්ක ඉන්න චමා දන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපිත් එක්ක ඉන්න අනිත් YouTube යුබස් දන්නවා කෑමත් එක් මේ අලුත් වැඩ පුට් ෆෙස්ටිවල් කියන මොකක්ද කියලා අපේ මේ තියෙන මහා දැවන්ත දේ අතරේ අපි ලොකු රිසර්ච් එකක් කරලා මේක මිනිසුන්ගේ ඔළුවලට දෙන්න කොහොමද කියලා ඒ වගේම තමයි අපි විශේෂයෙන්ම එකතු කරගත්ත අපි සෝෂල් මීඩියා සමාජ මාධ්‍ය ඒ වගේ තමයි විද්‍යුත් මාධ්‍ය එකතු කරගෙන අපි කරන්න බැලුවා මේක මිනිසුන්ගේ ඔළුවලට යවන්න කියලා ඉස්සලා අපි කරේ අපේ දේ අපි හරි විදියට කරලා මම හිතන්නේ අපේ හරි විදියට දේ දෙනවා කියන එක ප්‍රචාරය කරලා මිනිසුන්ගේ ඔළුවට යවපු එක ඒ වගේ රිසර්ච් එකක් කරා අපි ෆුඩ් ෆෙස්ටිවල්ස් වලට ගියා අපි ගිහිල්ලා බැලුවා ඒවල සිද්ධ වෙන දේවල් බැලුවා ලංකාවේ කරලා දෙන දේවල් බැලුවා ඒ ඒවත් එක්ක අපි අපි මේකත් එක්කම අපේ ලොකු මාකටිංයක් වැඩේ ගියමු නිසා ඒ මාකටිං වැලියු එක අපි තව දෙයකට දෙන්න හිතුවා. අපේ ප්‍රසංගයේ තියෙන මාකටිං වැලියු එක තව දෙයකට දෙන්නවා. ඒ දුන්න දේ තමයි මෙන්න මේ idea fun night එක සමගාමීව පවත්වපු idea food festival එක. එතකොට idea fun night food festival එක අද එතුමාගේ සංකල්පය කරු සුසන්ත පෙමරත්ත මහතාගේ අපේ අධ්‍යක්ෂතුමාගේ සංකල්පය මං හිතන්නේ අද මේ දවස් දෙකේ මල පර දැරුවා මං හිතන්නේ මෙතනලා ගොඩක් කට්ටිය එන්ජොයි කරා මං හිතන්නේ මේක අපි පළවෙනි වැඩේ මේ පළවෙනි වැඩේ මේ තත්ත්වෙට ගේන්න ලැබිච්ච එක ගැන අපිත් එක මේ වගේ පිරිසක් එකතු වෙච්ච එක ගැන ඒ වගේම මම ක්ෂේත්‍රයේ දැවන්ත අපේ කෑමවලට අධිපති YouTube තරු අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච එක ගැන අවංකව සතුටු වෙනවා. එයාලා අපිට ගොඩක් සපෝට් කරා. ඒ වගේම චමා තමා තමා හිටියා. ඒ වගේ තමයි අපේ විනී ප්‍රොඩක්ෂන් හිටියා. ෆුඩ් බඩීස්ලත් එක්ක එතකොට කුචි බුචීරා ට්‍රැවල් විත් වයිප් හිටියා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් මතක් කරන්නේ හැම කෙනෙක්ම විශේෂයෙන්ම මේ ක්ෂේත්‍රයේ ගැඹුරුම හඬ පෞරුෂය කතා කරලා දෙයක් නෑ මොක්ෂ අයියා. ඒ වගේ අපි මේ මේ ෆීල්ඩ් එකේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රෑස්්බෑක් රසන් ප්‍රනතුන් ප්‍රෑස්්බෑක් ඉති මේ හැමෝම එකතු කරගෙන මේ කරන්න යන වැඩේ මං හිතන්නේ මේ එක අදියරක් අපි ඒත් එක්ක සමගාම මේ වගේ එක හදිරක් මං හිතන්නේ චම ඔයා දකින්න ඇති අපිට පුළුවන් උපරිමයෙන්ම අපි කරා ඒ වගේම තමයි මෙතනට ආපු කයට අසාධාරණ නොකර ඒ දේ ඛණ්ඩණය වෙන්නේ මිනිස්සු කණ්ඩ දුන්න කියලා පිතනවා හැපනින් එකක් දුන්න කියලා පිතනවා ඒ වගේම තමයි. එතකොට මං හිතන්නේ ප්‍රධානම දේ තමයි අපේ මේ වැඩේ තියෙන හෙට 21 21 පැවැත්වෙන මේ idea fun night සංගීත ප්‍රසංගය. ඒකිනුත් අපි අර මං කිව්ව උපරිම දේ අර එතුමාගේ තියෙන ආකල්පය අපි කරනවා නම් හොඳ දෙයක් කරන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා අපි මේ දැවැන්ත වේදිකාවක් ඔයගලන්ට පේනවා මේ පිටිපස්සට ගෙනල්ලා එට කරන මේ වැඩේ අපි හරියටම කරන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. සරලව කිව්වොත් idea again entertainment කියන එක ඉස්සරහට කරන හැම වැඩක්ම සුපිරි වැඩක් වෙයි මතකේ රැඳෙන වැඩක් වෙයි අයිඩියාකෙන් එන්ටර්ටේන්මන්ට් කිව්වොත් කරන්න මේක කියලා මිනිස්සුන්ගේ ඔලුවට යන විදියට මතකේ රැඳෙන විදියට දෙයක් දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා බොහොම ස්තුතියි පවන් අතරම මේ ඔයාලා ආරාධනා කරලා අවස්ථාව දුන්න බොහොම ස්තුතියි ඉතින් ඔයාලටත් ඔයාගේ ටීම් එකටත් මම සුබ පතනවා මේ කරපු ජයග්‍රහයි වැඩේ තව තව ජයග්‍රහයි විදියට ඉස්සරහටත් අපේ රාගම සෙට් එකට විතරක් නෙමෙයි මුළු රටේ ඉන්න සෙට් එකට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් විදියට තව තවත් වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම තමයි. ඒ වගේම තමයි විශේෂම කියන්නේ අපි මේ වසරේ මුල්ම දැවැන්තම ප්‍රාසංගික අත්දැකීම හෙට අපි දෙන්න නියමිතයි. ජීවිත දිවයිනේ තියෙන ප්‍රමුඛතම තරු එකතු කරගෙන ජනවාරි 21. ඔව්. ජනවර් විසි එක එකන හෙට දවසද අපිලා අද මංගිතන්න යාව නෑ අද දොලා තිස්තුන වෙලා අද දවස අද තම වෙලාගෙන තෙරෙන දසල චම මොකද මේක කොල්ලු ප්‍රශරයක් කරනලා හරි අද දවසද අද මේ වේදිකාව දැවන්ත ප්‍රසාංගිකත්දැකම ජීවන සුපරිතරු ප්‍රස්බැක් සංගතයක මේ වේදිකාවේ ප්‍රසංගවත්වන වර්ණවත්ව නීමතයි පොරොන්දුවත් දෙෙන සම ඔගලගේ පැත්තෙන් හන බොන වැඩේ වෙනම ට පෙස්ටිවල් කියපයක් ඔගනයිස් කරනවා ඒ වැඩේ වෙනම අපි මේකට දුන්න බර ඒකට අරගෙන ලොකු පුට් ෆෙස්ටිවල එකක් දෙන්න ඉතන්ගන්නවා බලමු බෝම සන්දෝස යාන් ලැබීමත් කොහොම හරි අපේ රටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට එන්ජොයි කරන්න ඒ මිනිස්සුන්ගේ හිත සතුටු කරගන්න වැඩි වැඩියෙන් අවස්ථා හම්බෙනවා. ඉතින් හරි සන්තෝසයි ඒකට. Idea team. Thank you චම. එල එල. අපි මේ මේ වගේම තවත් සුපිරි ෆෙස්ටිවල් එකකින් එහෙම නැත්නම් හොඳ ඉවෙන්ට් එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතන ගිහින් එන්නම්. ආදරෙයි. ඔයාලා හැමෝටම.